2 noyabr kuni afg'oniston poytaxti qobulda ikkita portlash sodir bo'ldi dastlab shahardagi markaziy shifoxonada keyinchalik esa shifoxona yaqinida bomba portlatilgan terrorchilik hujumi oqibatida hozirgina 15 kishi halok bo'ldi 34 kishi jarohatlandi bu haqida mahalliy ommaviy axborot vositalari xabar berdi qayd etilishicha noma'lum terrorchilik va Taliban harakati jangarilari o'rtasida to'qnashuvlar yuz bergan Afg'oniston hokimiyatiga kelgan Taliban tomonidan tayinlangan Axborot va madaniyat vazirining ikkinchi o'rinbosari Bilal Karimining ma'lum qilishicha, birinchi portlash Muhammad Davud nomidagi shifoxona binosiga kiraverishda, ikkinchisi esa uning yonida sodir bo'lgan. Manba: Qalamqurus